そして聞く前に見てもいた死に戻りよ死に戻り死に戻り死に戻り死に戻りしてやり直してたんだ俺は死に戻りしてたんだ何度も何度も死にやり直して俺は死に戻りよ誰のこと